Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini akan merakit Vega 250 cc. Untuk askrupnya truk 3 cek range